Zeg, aan. ik heb een vraag. Wat vind jij nou het aller, allerlekkerst? Is het soms, eh, uh, uh, oh, eenhoornpasta. Ja, vast. Nou, zeg het maar. <laughs>